na drugi video na neximus.com i pozabavit ćemo se onim, onom temom koja će nas pratiti cijelu ovu godinu, a to je, ja sam ga tako nazvao, sistem neovisnosti. Može se reći čak i sistem neodoljive neovisnosti. Jer niko ne bi trebao da odoli tome da njegov izvor privoda bude neovisan. Šta smatramo neovisnošću? Pa vidimo prvu stvar. Dakle, ukoliko promet na vašoj stranci dolazi većinski preko google imate prvi problem. Ukoliko Google odluči nešto što ne ide u vašu korist, većina vašeg izvora trafika je nestao. Dakle, prihodi opadaju i vi tugujete. Borit ćete se da se vratite, hoćete ili nećete uspjeti, nije ni bitno, bitno je da ćete imati bolje. Ukoliko je vaš glavni izvor posjeta social media, imate jedan novi problem. Ljudi dolaze putem tog kanala, ali teže dolazite do novih posjetitelja. Ne postoji način da se to tako brzo ekspandira. Treća i najveća patka u svemu tome je ukoliko imate većinski direktni trafik. Pa mislite da ste vi veliki portal ili neka niše stranca koja je toliko popularna da se bez nje ne može. Pa tako su mislili i njemački FAZ i drugi neki izdavači koji su oslonili na to da njihov portal ima puno direktnih posjeta. Međutim, i to su stalni čitaoci koji postanu slijepi na reklame i vaši prihodi opadaju. Ono što treba postići jeste dugoročni rast profita, dugoročni rast posjeta koji konvertiraju u profit. Kako napraviti sistem neovisnosti? O tome ćemo pričati, kao što rekao, cijelu godinu. Nije nimalo jednostavno, ali vrijedi se tome posvetiti. Već sam napomenuo da u ovoj godini odlučite se na one man show ukoliko ste u prilici, jer sistem neovisnosti ne možete izgraditi paralelno na 10 ili 20 stranica, nego se možete intenzivno baviti jednom ili možda dvije stranice i uspjeti u tome. Dakle, dobro razaberite misli i usmjerite se ka jednom projektu. Još jedan primjer, na primjer, za direktni trafik su MySpace i u Bosni i Hercegovini je to bio Dernek. Dernek se pojavio prije Facebooka i da ste tada pitali vlasnike Derneka kakva je budućnost, ne bi niko se složio pa nija tada da će biti loša. Međutim, iako je 90% bilo direktnog trafika, i za njih i za MySpace, oba dvoje su na kraju doživjeli jedan, e, kako da kažemo, spori pad, ali na kraju jedan pad koji znači da je community u suštini zatvoren. Pravo znanje, dakle, vezano za internet marketing je upravo znanje o tome kako napraviti sistem koji je neovisan o izvoru trafika, dakle da napravite nešto, neki balans tipa 33% sa jednu trećinu SEO trafike, jednu trećinu social media trafike, jednu trećinu direct trafike. Ali ti ljudi moraju konvertovati. Posjete nisu samo posjete, vama trebaju ljudi koji će vama na kraju krajeva donijeti novac. Dakle, mnogo je toga što treba naučiti, mnogo je toga što treba implementirati, Otkrićemo većinu stvari kroz naše videoklipove, a na nekim malim tajnim sastancima otkrićemo i detalje kako to najefikasnije iskoristiti. Budite uz nas, postavljajte slobodno pitanje kada nešto nije jasno, a idemo neumorno dalje u edukaciji i pravljenju sistema neovisnosti od koje nas ne boli glava, a naš novčanik se puni. Hvala lijepo do sljedećeg puta.